आखिर बहुत प्यार करने वालों का भी ब्रेकअप क्यों हो जाता है आखिर जिसे हम बहुत चाहते हैं वो भी हमसे दूर क्यों हो जाता है आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है दोस्तों कोई भी प्यार इन तीन चरणों या दौर से होकर गुजरता है पहले इन चरणों या स्टेप्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है पहला चरण फर्स्ट स्टेप इस चरण की शुरुआत होती है अट्रैक्शन से अट्रैक्शन ही दोनों को पास लाता है इस समय उनमें एक दूसरे को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है इसलिए दोनों आपस में घंटों घंटों बातें करते हैं आपस में सब कुछ शेयर करते हैं इस दौरान आकर्षण इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि किसी और काम में मन ही ना लगे इस चरण में वो हमेशा साथ रहने की बातें करते हैं वादे करते हैं इस समय अट्रैक्शन ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाए रखता है दोस्तों इस अट्रैक्शन की लाइफ एक से लेकर डेढ़ साल तक भी हो सकती है इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण दोस्तों ये प्यार का दूसरा चरण है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आकर्षण खत्म होने लगता है अब घंटों घंटों तक बातें नहीं होती बातें कम होने लगती हैं अगर इस चरण तक आते आते दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार रहे हैं तो उनके बीच एक विश्वास और रेस्पेक्ट की भावना का जन्म होने लगता है जो बहुत स्ट्रांग होती है वो रिलेशन को बांधे रखती है दोस्तों पहले चरण के दौरान अगर आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चे नहीं रहे हैं तो आपके बीच रेस्पेक्ट की भावना का जन्म नहीं होगा इसलिए आप दूसरे चरण में नहीं पहुंच पाओगे और आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा लेकिन जो दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं उनके बीच फीलिंग पहले जैसी नहीं रहती फिजिकल अट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है या यूं कहें कि बहुत कम रह जाता है यहाँ तन नहीं मन का मिलन होता है इस चरण में रिस्पेक्ट ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाए रखती है इस चरण की लाइफ पहले चरण से बहुत ज़्यादा लंबी होती है इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण तीसरा चरण जब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो श्रद्धा का जन्म होता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शारीरिक आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ मन से भी गहरा दो आत्माओं का मिलन होता है और इस चरण की कोई सीमा भी नहीं इस चरण में कोई रिलेशन नहीं टूटता दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पहले चरण में अट्रैक्शन ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाए रखता है और दूसरे चरण में रिस्पेक्ट और विश्वास ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाए रखता है और तीसरे दौर में श्रद्धा ही वो फोर्स है जो रिलेशन को बचाए रखता है इसलिए पहले चरण के दौरान अगर आपके बीच रेस्पेक्ट और विश्वास की भावना पैदा नहीं हुई तो आपका रिलेशन दूसरे दौर में नहीं पहुंच पाएगा इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा इसी तरह दूसरे चरण के दौरान अगर आपके बीच रेस्पेक्ट और विश्वास की भावना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई तो आपका रिलेशन तीसरे दौर में नहीं पहुंच पाएगा दूसरे दौर में ही ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर आपका रिलेशन एक बार तीसरे दौर में प्रवेश कर गया तो आपका रिलेशन कभी नहीं टूटेगा वो है सबसे गहरा रिलेशन सो तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्रेकअप क्यों होते हैं या फिर जो प्यार के जो डेप्थ है वो क्या है हमने कोशिश की कि आपको समझाया जा सके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बिल्कुल बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे